Nuestro primer show en Canadá, nuestro primer show en Victoria, nuestro primer show de la gira. ¿Cómo te sentiste, ayer? Ayer, pues, confundido. Bueno, me sientes <laughs> a baile y baile en Canadá <laughs> para empezar el primer toquín. A mí me encantó el viejillo que estaba hasta allá, hasta el fondo me motivó. <laughs> Bailando. Bueno, ¿Esa era tu motivación? Sí. Cuando podía lo grabar. <laughs> Desde el escenario. ¿Desde que toques. Claro. No me la sé fue eso, muchachos? ¿Qué pasó, ¿Terminaste antes de tiempo o qué? Es que eso que nos pongan a tocar dos sets. Este, no lo hacíamos desde, el 5, lo hacíamos desde el 5 De mayo. El 5 de mayo del 88. Así que estuvo raro, pero creo que nos la sacamos de la manga. Muchas gracias. Gracias.